hello friends welcome to my channel abracadabra show દોસ્તો તમારી સમક્ષ એક સરસ મજાનું મ્યુઝિક લઈને આવ્યો છું મારી પાસે મેચ બોક્સ રહેલું છે એકદમ ખાલી રહેલું છે હવે જાદુ દ્વારા આપણે મેચ સ્ટીક છે પાછી લાવીને આપણે બતાવીશું આબરા કડાબરા ગીલી ગીલી ગીલી ગીલી ગીલી ગીલી ગીલી છો અંદર મેચ સ્ટીક આવી ગઈ છે ચલો દોસ્તો આ મેચ બોક્સનું મેજિક આપણે શીખીએ સૌથી પહેલાં દિવાસળી આ રીતે રાખી દેવી મેચ બોક્સને આ રીતે બંધ રાખવું ખાલી બોક્સને હવે મેચ બોક્સને ઉપરથી આ રીતે કરી દો અને દિવાસળી અંદર મૂકી દો અહીંયા આ રીતે હવે તમે મેચ બોક્સને ધીરે ધીરે ખોલવાનું આ રીતે બતાવતા સમય આ રીતે રાખવાનું કે બોક્સ ખાલી રહેલું છે જ્યારે તમે બંધ કરો છો ત્યારે આ રીતે હાથ રાખવો અંગૂઠો અહીંયા રાખી દેવો એટલે બંધ કરો છો તો દિવાસળી સીધી અંદર આવી જાય છે દોસ્તો તમને આ મેચ બોક્સનું મેજિક ગમ્યું હતું અમારી ચેનલ લાઇક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ઓકે બાય બાય